कभी खुद को मेरी जगह पे रख कभी खुद को मेरी जगह पे रख तुझे तरस ना आए तो छोड़ जा सुना है मौत एक पल की मोहलत नहीं देती सुना है मौत एक पल की मोहलत नहीं देती अगर अचानक मर जाऊं तो माफ करना जिस दिन